Tinapos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga hinala at tila pakiwari ng ilan sa mga galit sa kanya sa politika na di umunay kahit ngayon raw ay hindi pa niya suportado ang pagkapanalo ng 17th President of the Republic of the Philippines, walang iba kundi si President Bongbong Marcos Jr. Nilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang pagpupulo na wala siyang masamang hinaing o bad blood kay BBM kundi ang hanggan nito ay pagtatagumpay ng Pangulo sa kanyang anim na taong termino at pagsuporta sa kanya ng pagboto ng milyong-milyong Pilipino. Respetuin raw ng ilang minority ang majority o ang 31 million voters na siyang naghalal kay BBM bilang pinakabagong presidente ng bansa mas lalo raw kailangan ng Pangulo ang suporta ng taong bayan lalo't marami pang mga bansa ang nahihikayat ni BBM na mag-invest sa Pilipinas at bilyong dolyares na ang nauwi ni BBM sa kanyang iba't ibang pag-visit sa ilang mga foreign countries. Narito ang buong talumpati ni President Rodrigo Roa Duterte kung saan binalaan at nagbigay ng mensahe sa taong bayan na kahit hindi raw nila gusto ang Pangulo ng Bansa, respetuhin at suportahan pa rin ito ang gobyerno na bumubuhay sa milyong-milyong Pilipino. Narito ang trending video. We do not want the president, then support the government. Walang problema. Ayaw mo talaga na but we have to support our government. And the one in charge now is Marco. Sa ayaw natin mundo, inalabisan ng mga tao by the million. If he's starting to lose his grip, yung political stock niya, uh, medyo nai-erode. Ganun talaga ang politika. Not support everybody and allow them. Pero ngayon si Marcos, eh, gusto mo pumili ng bayan. So tapos na ang election. Ang kasamang partido pa na, but we have to support the government. We have to support the president. So, kung hindi kita bumoto, that's not the point. The point is, sila yung choice ng people by large million. Sila ni hindi nakagulang. Uh, ah, kaya, nilimutin ko lang kung may audience ako. At ngayon ang time. Doon at ako yung mga expert. You know, keep on comparing me with the president. The president is the president. Choice lang ang saya ingat support. Dito, we will support. PDP l a n kami. o l y t h e r is a need f r c i t i c i z e k n g harap-harapan na, maybe I can say that uh, the President, Presidente man din ako n o sabihin ko sa iyo, ito ang, I, I, mistake, po, para, uh, Tama na ginagawa. He's been criticized because he's all over the country. Tama siya kasi nagpakilala na siya kagad. Siya na ang pumunta. So the next time dyan talaga na lang. Ako kasi intermittent. Kahit nagpasok ko sa jail, eh, marami akong binago, ulay sa lahat. Changing. Ito lang yan. Huwag na natin pag-usapan yan kasi so, I hope that uh, we can we do not want the President then support the government. Walang problema. Ayaw mo talaga na but we will have to support our government and the one in charge now is Marco. Sa ayaw natin sa Hindu, inalabi siya ng mga tao by the million. If he's starting to lose his grip, yung political stock niya, uh, medyo nai-erode. Ganun talaga ang political.